Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara mengatasi device manager yang tidak bisa dibuka atau terblokir atau ada tulisan merah atau apapun lah ya. Dan sini saya akan uh, tunjukin contohnya kayak gini. Kita klik device manager dan lihat apa yang terjadi ya. Seperti judul-judul trending <laughs> sampah Indonesia. Dan di sini ada uh, tulisan this eh, app has been blocked from your protection and miscastor bla bla bla bla bla bla ini sebenarnya nggak usah dibaca dan di sini saya akan menunjukkan cara lain untuk membuka device manager tanpa harus uh, eh, ngotak-atik ya. Kita exit saja di sini dan di sini kita ke cari ini ke Windows S kalau di Windows 8 ya Windows S untuk search atau di sini kita mau cari ke sini ya yang ada lambang apa nih kaca pembesar ya istilahnya. Ini kita klik yang create create atau misalnya kalian mau nyari restore point juga bisa sih sebenarnya restore dan kita create restore point tapi di sini kita nggak akan bikin restore point atau merestore PC atau laptop kita dan di sini kita hanya harus ke hardware dan di sini kita ada di manager kan nah kita klik aja dan boom udah kebuka tanpa harus um, menghadapi apa akar yang tadi dan kalian udah bisa membuka atau mengotong atik device manajernya mungkin mau kalian mau reinstall driver mau uninstall driver atau mungkin mau menonaktifkan driver ya bisa sih dan jadi cukup segitu doang tutorialnya ya itu adalah alternatifnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa nama saya Ray dari tutorial Berkasiat dan thanks for watching bye bye